طبعا اليوم بتكلم معاكم عن طريقة تقديم لتأشيرة الدراسة والأسعار لأن وايدين يسألوني عن الأسعار so let's go يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سمال welcome to my channel خلود has arrived رمضان كريم على كل اللي يتابعوني واللي ما يتابعوني وان شاء الله بيتابعون قريب وان شاء الله تكونون بالف صحة وسلامة وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم في السنوات الجاية ان شاء الله بخير وتكون امورنا احسن والاوضاع احسن عن الحين خلونا نبدا بالخطوه الاولى خلوني اقولكم كيف تقدرون تقدمون على الفيزا طبعا اول شيء لازم تسوونه ان انكم تقدمون طلب حق الجامعه اللي انتم تبون تدرسون فيها هني في امريكا ولازم يكون معترف بهالجامعه يعني لازم يكون معترف فيها والا ما بتقدرون تيون هني هذا اول شيء لازم تسوونه عشان تقدرون تكملون ال process كامل طبعا كل جامعة تطلب أشياء مختلفة من الجامعات الثانية okay؟ فأغلبية الجامعات يطلبون هذا الشيء المتداول عليه في كل الجامعات انهم يبون منكم امتحان امتحانات انجليزي ويبون منكم شهادتكم الثانوية وحتى يبون منكم مستندات نفس صورة جواز السفر مثلا صور شخصية وغيره وغيره على حسب الجامعة اللي بتقدمون عليها وطبعا شيء ثاني أغلبية الجامعات تقولكم بعد أنهم يبون ال essay منكم أنكم تكتبون ال essay عشان يقبلونكم في الجامعة ولازم يكون الإنجليزي مالكم which is IELTS or TOEFL لازم يكون uh, I think 6 أو 6.5 to 7 أنا مو متأكدة بس على حسب كل جامعة تكون مختلفة عن الثانية بعد ما تخلصون من الطلب وتعطونهم كل ال documents اللي قالوا لكم عنها الجامعة طبعا الجامعة بتعطيكم form اسمه I-20 هال form بيكون نفس دليل ان انتو انقبلتوا من الجامعة يوم تروحون تسوون ال interview مالكم المقابلة مالتكم في السفارة ويوم تيون تسافرون لازم ال I-20 form لازم يكون معاكم ما تضيعونه خلوه معاكم وحط احتفظوا فيه وخلوه معاكم حطوه في الشنطة ما تنسونا ابدا لانكم بتحتاجونه طبعا رسوم ال I-20 تختلف من كل جامعه لجامعه طبعا في جامعات يبدؤون ب 50 دولار لين above يعني يمكن 120 او غيره وغيره ما اعرف على حسب كل جامعه فما اقدر اعطيكم سعر معين حق ال I-20 لان من جامعه لجامعه يختلف هالشيء خلونا الحين نتكلم عن الخطوه الثانيه بنتكلم عن ال I-20 ال I-20 يا جماعه ما تضيعونها نفس ما قلت لكم من شوي اوكي ما تضيعونها ابدا لانكم تحتاجونها يوم بتيون تروحون انترفيو ويوم بتيون تسافرون لازم تخلونها وياكم دوم لانكم لانكم تحتاجونها حتى الجامعه بتسالكم عنها وطبعا يوم تاخذون ال I-20 بيكون عندكم رقم ID اللي هو اس اي في اي اس طبعا هالرقم بتستخدمونه عشان تدفعون الرسوم واللي هي تختلف عن رسوم ال I-20 ليش يا خلود لازم ندفع ألف مرة؟ هذا البروسس هني في أمريكا so so اللي يبي هني ويدرس لازم يتبع كل هالخطوات عشان يقدر يدرس هني طبعا بتاخذون هالرقم من ال I-20 وبتروحون لهالموقع عشان تدفعون الرسوم حق الاس اي في اي اس ID number حتى يقولون عنا I901 form طبعا حق هال form اتوقع زادت الاسعار ما اعرف الصراحة بس يومي تشيكت على الاسعار طلع طبعا لل students اللي عندهم F1 او M1 هاي الاثنين يدفعون 320 دولار حق هالرسوم اما الطلاب اللي رايحين بفيزة ال J1 يدفعون 220 دولار وشيء ثاني مهم بعد ما تدفعون حق ال SEVIS ما تنسون تخلون الرصيد معاكم لانهم بيسالونكم عن الرصيد في السفاره يوم تروحون تسوون المقابله والحين خلونا نروح للخطوه الثالثه والاخيره yay! اخيرا الحين بنقدم على الفيزا بعد ما خلصنا كل هالبروسس فاينلي يلا خلونا الحين اراويكم كيف تقدمون على فيزة ال F1 ام 1 ترى كلهم بنفس الطريقة بتروحون نفس الموقع وبتقدمون بنفس الطريقة سو ليتس جو سو اول شيء بتروحون حق هالموقع انزين بعد ما تدخلون بننزل تحت ترمون يا تضغطون على US visa او تروحون عند get US visas اوكي سو so, بعدين بننزل تحت طبعا اذا حابين تقرون اقروا آه شيء ثاني قبل ما ننزل تحت بعد هني مثلا هالشيء اذا مثلا الحين انتم رحتوا already يعني سويتوا المقابله وخلصتوا كل شيء وتبون تعرفون انه كم يوم بياخذ عشان تطلع لكم الفيزا مثلا الحين اذا كتبت ابو ظبي اوكي شوفوا يقولكم هني كم يوم عشان تطلع لكم الفيزا طبعا ابو ظبي قبل كانت الفيزا تطلع في ثلاث ايام بس الحين بسبة اتوقع الكورونا وشي فزادت الايام حتى حق ال... هني يقولكم حق ال visitors visa student exchange visitor visa وهني non اميجريشن اوكي طبعا اذا حابين تعرفون اكثر تقرون اكثر تمون تزرون تمون تقرون وتشوفون شو الاشياء اللي تبون تعرفونها المهم ف خلونا نطلع فوق مرة ثانية وني هني عند student and exchange visitor or student visas اوكي فيوم ني هني عند هالصفحة ونضغط هني انزلوا تحت طبعا هني بتحصلون كل المعلومات عن كل شيء تبون تعرفونها عن المبلغ هاو تو ابلاي كيف تقدرون تقدمون بيقول لكم كل شيء اوكي هاي حق ال F1 و M1 هاي حق ال J1 visa طبعا تبون ترومون تقرون هني وتشوفون كل شيء بالتفصيل انزين الحين خلونا نروح عند هاو تو ابلاي لان هالشيء اللي احنا بنعرفه صح اوكي فيوم تروحون عند هاو تو ابلاي اللي هي هني بتروحون عند form DS 160 وهال form اللي لازم تعبونه انزين اوكي تضغطون على ال form بيدخلكم هني على طول عند المكان اللي لازم تسوون فيه ال update حق ال عشان تدخلون بياناتكم فيه عشان تختارون متى ال interview مالكم ومتى تبون تروحون تخلصون كل شيء عشان تقدرون تاخذون الفيزا لازم تخلصون ال I 20 وتخلصون تقدمون حق الجامعة عشان يعطيكم ال I 20 بعد هالشيء آه لازم آه تخلصون بعد ال SEVIS fee لازم تدفعونه عشان تقدرون تيون هني وتقدمون على الفيزا اوكي طبعا فيزتكم بتكون non immigration فيزا طبعا ما بتكون immigration لانكم انتم مش مهاجرين انتم بس رايحين كدراسه وبترجعون المهم بتيون هني بتختارون الدولة اوكي دولتكم بعد ما تختارون دولتكم بتروحون هني تحطون الكود اللي يطلع لكم بعد ما تخلصون طبعا ما بتروحون تختارون الاشياء اللي تحت اوكي بتختارون اول واحد لانكم توكم بادئين تسوون ال application مالكم اوكي يوم تيون تبدؤون تسوون ال application مالكم تروحون عند اول واحد تسوون start an application وهاي بتكون جديدة من الصفر طبعا ترومون ترجعون مرة ثانية حق ال application مالكم اذا انتم ما خلصتوه اوكي ترمون ترجعوا مره ثانيه ابلود ان ابلكيشن اوكي مثلا ترجعون هني وتحطون الكود مالكم اللي يعطوكم اياه وترومون تعدلون على الاشياء اللي انتم جاوبتوا عليها مثلا ال address الاسئله اللي موجوده داخل اوكي وبعدين خلاص ترومون طبعا تسوون submit وبعدين تروحون لمرحله ان انتم تقدرون تختارون ال interview متى تبونه يكون بالضبط وبعدين بتروحون تسوون ال interview وهناك بيقولوا لكم اذا انتم انقبلتوا او لا so good luck guys وعشان تعرفون كم سعر الفيزا طبعا حق ال J 1 وال M 1 وال F 1 تدفعون 160 دولار حق التقديم للفيزا واتمنى تكونون استفدتوا من هالفيديو وتعلمتوا شيء جديد والحين تعرفون كيف تقدمون على الفيزا وتيون لامريكا تدرسون هني good luck to all of you guys وما تنسون تشتركون في القناة وما تنسون تفعلون جرس الإشعارات وما تنسون تسوون like حق الفيديو إذا عجبكم وما تنسون تسوون share حق هالفيديو واذا عندكم اي كومنت حطوها تحت down below في الكومنت عشان اجاوب عليها يلا اشوفكم في فيديوهاتي الجايه bye